mana do'stlar endi bugungi onlayn safarimiz sangardak sharsharasiga bo'ladi tashqari chiqib hozirroq kadr qilmoqchi videoga olmoqchi edim tashqarida yomg'ir yog'yapti iloji bo'lmagani uchun moshina ichida turib videoga olyapman demak yo'lda davom etamiz sangardak sharsharasiga boramiz podeshka qilib qo'llab quvvatlab layk bosib turinglar demak biz sizlar uchun ijoddamiz ketdik mana do'stlar yomg'ir yog'yapti dastaga ular ularni ishlayapti iyul yozni ayni o'rtasi chillasi mana ko'rib turganlaringizdek tog'li hududda urra yomg'irni yog'yapti mana yomg'irdan asta sangardaga qarab yo'l oldik Ma do'stlar endi bugungi qo'ldan safarimiz sangardak sharsharasiga bo'ladi tashqari chiqib hozirroq kadr qilmoqchi videoga olmoqchi edim tashqarida yomg'ir yog'yapti o'shani iloji bo'lmagani uchun mana e, moshina ichida turib videoga olyapman demak yo'lda davom etamiz sangardak sharsharasiga boramiz podeshka qilib qo'llab quvvatlab like bosib turinglar demak biz sizlar uchun ijoddamiz bo'lmasa ketdik Ha do'stlar yomg'ir yog'yapti, asta yo'lga tushdik ular devornik ishlayapti Hop, bugun sana 15 iyul Yazın aynı o'rtasi chillasi mana ko'rib turganlaringiz tog'li hududda urra yomg'irda yog'yapti mana yomg'irda asta asta sangardaga qarab yo'l olduk. yarim yo'lga kelganimizda mana yomg'ir ham tugadi mana yomg'ir ham yog'may qoldi yo'lda davom etamiz hozir podeshga qilib turinglar undagidek laykni gumbillatib qarslatib olsanglar sizlar uchun ijoddamiz assalomu alaykum ahli youtube mana bugun sizlar bilan eksklyuziv e, sayohatimiz davom etadi mana ko'rib turganingizdek sangardar shasharasiga keldik bu yerda hech kim yo'q ko'rib turganingizdek hech kim yo'q sangardar shasharasiga bizning xalqimiz dono xalq bo'lib karantin qoidalariga rioya qilgan holda mana sharsharamizga kelmagan bu yerda hech kim yo'q demak sizlar uchun e, onlayn eksklyuziv videolarni taqdim etamiz davay ichkariga ketdik davay